É, eu moro aqui 11 anos, eu não acostumei. É insuportável, é insuportável. É assim, aí a gente reclamou lá, falou que é ordem de buzinar, só que chega ali buzina, mas não, vai buzinando e vai embora buzinando. E tem dia que um maquinista buzina de uma forma, o outro vem e buzina de outra, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que é tanto a buzina, e depois perto da minha casa, eles param. Quando ele para, na hora que ele solta o freio, o trem parece que vai tombar em cima da casa. O barulho é, é ensurdecedor, é esquisito o barulho, entendeu? A intervenção reverberação urbana, ela foi desenvolvida pelo Nomad USP, o Núcleo de Estudos de Habitats Interativos da Universidade de São Paulo, e a intenção da reverberação urbana foi explorar justaposições de som e espaço. Um conceito inicial foi explorar elementos sonoros da cidade de São Carlos, que foi onde aconteceu a intervenção. A base da intervenção é, simplesmente relocar, recontextualizar os sons do trem de um bairro periférico, o conjunto habitacional Valdomiro Lobes Sobrinho, popularmente chamado de CDHU, e relocar esses sons para a Praça do Mercado Municipal, que é a praça central da cidade, onde tem muito movimento durante o horário de comércio. trem passou aqui. Passou, não passou? O que, que o senhor achou dessa praça com o som do trem? Eu achei até que ele passou com um som baixinho aqui. É? Ele aqui até que ele passou meio calmo, porque lá ele passa bem mais barulhento. É bem estranho, né? É, não é muito comum. É, o barulho é assim é causa estranheza. É, que eu moro perto de uma dessas linhas de trem. É verdade. É assim, imagino a noite, do dia ainda o som é mais abafado. Mas eu imagino a noite, você tá dormindo de repente passar um trem desses. O... Você tem... acorda de repente sobressalto, né? É uma coisa diferente. Porque você não imagina uma praça, um trem passando pela praça. Aí você ouve e chama atenção. Não acho ruim não, eu só fiquei procurando. Eu falei, nossa gente, que barulho de trem, onde será que tem trem aqui? Ali foi uma novidade, meu filho falou assim pra mim, será que é o trem que tá passando por aí? Por isso que eu falei pro seu almoço, cuidado de trem. É. Gosto. Entendi. Me lembra eu, né? Eu morei 10 anos desse jeito. A Maria Fumaça, antigamente, né? Ela não fazia esse som. Ela não fazia esse som. Ela, ela vinha de Dourado, passava em Trabiju, São Carlos, e a gente vinha, tinha uma serrinha para a gente passar. Nossa, a gente chorava de dar risada. E de medo também, né? Porque tinha acesso, olhar para baixo era serra. Eu assim, eu moro longe, né? moro em Santos. Então, para mim tinha mesmo aqui um trem por aqui. Eu não sabia que não era o som de um trem de verdade. Ah, é ruim, né? <laughs> Por causa que eu já morei num lugar também que o trem passava, a gente nunca acostumou, eu nunca acostumei não. Eu passei sete anos nesse lugar. O trem deveria passar por fora, ou deveria, ou deveria ter um, um uso aqui dentro da cidade, né? Não tem nenhum uso para nós, então eu acho que eu acho que sim deveria sair daqui, eu acho bem, bem errado o trem passar ali perto do, do conjunto habitacional. Eu vou falar pra você, eu, eu, eu curto esse barulhinho. Eu não sei se é porque eu gosto de música, né? Eu toco bateria, sabe? Tem uma banda, né? acho que, sei lá, <laughs> se tem alguma coisa a ver, mas eu gosto. incrível, principalmente é aquele barulho que faz tá, tá, tá, tá, sabe? Aquele, aqueles toques que dá mesmo dos, dos trilhos. O que, que você acha da praça com o som do trem? Cara, coisa engraçada, né? Eu, eu tive agora há pouco aqui e eu tava observando e vendo assim, toda, toda a movimentação e tal, né? Eu falei, puta, é, é engraçado que você fica procurando, né? Acabou parecendo uma estação mesmo, né? A movimentação, o povo sentado, tudo. Uma coisa meio engraçada, uma coisa diferente.